Vänta, vänta. Vänta, jag kommer. Hey, eh, Typ till exempel så här. Mitt, jag har ju fina kläder bara. Mitt företag har gått ner nu. Jag måste dö. <laughs> ja, bara. Så, oh, oh no, my company. I need to take the death. See your world. Ja! <laughs> <laughs> kolla, kolla. Ja, du, du lämnar pengar efter dig också. Ja, jag ja. inne. Ja. ja. 80 dollar. Va? Nej. Vad sa du? Vad ska jag, vad ska jag göra? Ska du? Nej. Jo. Fuck you. Kom. Nej. Ej, Ten kurwa przepeka. Ej, most mam filmbil, kacze. Jest śmieniowa. Mamy kolej. Pass me from the anthem. Like a bitch. <laughs> I'm done. Kitty needs a rest. What? Oh! oh! the fuck? Oh shit, she did. Ah! <laughs> Hey, you're better than me! Okej, okej, nu landar jag igen. Oh shit! <laughs> oh, shit. <laughs> Jävla dåligt. <laughs> Leta efter hajen. Nej! Oh shit! Vad fan! Fuck! Hur fan dödade han? Nej, vad gör du? Ja, då. Vi är i en båt nu. Oj. Vad <laughs> fan? Hela Jeffrey. Alltså. Ah, shit. Ah! Madre! Ah. Det är skolskjutning. Ah. Åh, shit! Kung, kung, kolla här. Hoppa ner hit, hoppa ner Dexter. Hoppa ner hit. Kung, kung, kolla här, kolla här, kolla här. Ah, nej! Ah! What the fuck? You did Jag vill också testa. vad ska ni göra? Vi ska jaga varandra och försöka knivhugga. Nej, det är 20 en, Det är en som ska springa och tre som ska knivhugga. Ja. Jag har fan bara yxa tror jag. Ja, det har jag. Alltså, hjälp dig. Jag behövde den där bountyn. Alltså, <laughs> jag var på mig också, lol. Nej, fan vad tråkigt. Eller? Jo, då är det mer verkligt. Fan pekar du? Du? Nej, hur gör man det? Då gör det igen. Va? Vill du dö eller? Ja, jag, har... hur, hur pekar du? Hur pekar du? Jag, jag har inte råd med kniv. Ej, hur pekar du? Hur pekar du? jag låter. Nej, hur pekar du? Jag fattar inte. B. Säger du? Vill du dö eller? B. Ej. Ej. Ej. Va? Okej, vi kör. Vänta, vem, vem är först då? Nej, vi måste... Äh... Eh, Muckar du? Kom då. Vänta, vänta, Ej. vänta. Stilla. <laughs> Eller, det, det var en som skulle springa och... Döda dig. Muckar du med bitch? Ej, lyssna, lyssna, lyssna. Jeffrey, Jeffrey, lyssna, lyssna. Det, det är så typ att... <clears throat> en ska inte ha någonting, han ska bara springa för livet. Förstår du? Och eh, tre ska jaga och Ja. <laughs> Jättebra då. Ni har ju vapen. Ja! Ja! <laughs> Får inte ta bil, får inte ta någon fordon. Ja! Alla bara jagar. <laughs> Ikutan, ikutan. Jag tar andra sidan. Ta, vad gör det? Ta den här nu. I gränden. Spring! your wandering hands, grabby head. <laughs> oh shit! Yes! That's fine! Okej, när, min- när min... Äh, vet det? Vänta, vi, vi vänder, vi vänder väg, ryggen mot honom och sen säger vi får han springa, då springer han. Okej? Vänd ryggen. jag, jag kastar nej, sen, sen får ni komma. Jag kastar inte mot honom. sprängs. Då springer ni. nej jag kan inte slå här inne! <laughs> no youtuber. Menton. Nee, dan is Não, toch niet goed. Não, no youtuber. não. dat. Oh! Nee. De Não, Nee, helemaal daarna. Ik não. met de rest não. Não, tauw! <laughs> <laughs> nej, nej, nej, nej! Nej, dog jag, dog jag. Okej, okay, vänta, lugn, lugn, lugn. Vad fan var det här? Nu är det kunstdrog. Vänta, vänta, nej, vi väntar på alla. Kom. Samlas här, samlas här. Kolla, jag har kniven. Nej, men vad gör du? Wow. Eller hjälper du? Jag måste ta snacks nu på grund av dig. Fan också. <laughs> Okej, okay, <laughs> kör vi. Är det någon som vill smoka? Alltså? <laughs> jag, jag skjuter fler sen får du springa. Ja. ja men då är kung va? Då är kung. Ja nu är jag. Ja. Vänta. Spring! <laughs> det, här, det här är vad heter det? Uh, the Purge. Känner ni på expressen eller? Ja. Ah! Ah! Shit! ah! det, i det. Ah! Vad ser Vad fan? nej vad gör du? Lugn, lugn, lugn. Gege. Där måste byta till... Eh, ha ryggen, ha ryggen, ha ryggen. Okej, tre, två, ett. Kör. Ja! Ah! <laughs> Olha esse cara, Mostrei um batom. Você? Um batom. ah! Chegou, chegou, chegou, chegou. Oh shit. Ej, jag måste que till polisen. oh shit! Stryk! Alltså. Och typ. Nej. Okej, okej, jag hoppar ut. Nej, chilla, chilla, chilla. Jag får hoppa ut den där lilla, vad fuck. Nej, jag är för svag! Nej. Jag är en som dog, eller? Åh, åh! hur klarar du dig? klarar du upp Åh nej! Alltså. Vänta, det klarar mig. Men vad fan? Okej, hoppa. Kom, kom, kom, kom. Vart är Jeffrey? är 10 dollar. Fett dyrt. Fan, Rich är bra spel ändå. Oh my god. Ah! Ah! Ah! Hey, raise your hand. Tryck på space. Raise your hand! Det är det här jag, jag måste spya mamma. <laughs> Nu kommer den! Wee! Bara typ, det här är inte roligt. Bara för det så ska vi döda alla som finns här. ja! Ja! Yay! Hey man, this is not good. Jag ska kutta honom. jag ska pengar tillbaka för fuck det här. Jag slår ner. Hey man, you're gonna need give me money back. Give me my money. Hey, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Jag har inget. <laughs> Åh, jag fick mina pengar. Jag fick 19 tillbaka. uh, <laughs> ingen evidence. Vad gör ni? Eh, eh, eh, vi, vi dödar kung. Han har tagit våra pengar. Snubbe. Hey. ay, ay. You killed something. Oh shit. No. Fuck. Ring mig, väg med den här. Shit. Nej. Nej, jag dog. Men lol.